Salut à tous, bienvenue sur Geek World, bienvenue donc à cette, euh, ce troisième épisode donc de, la review sur Gotham avec euh, Scar ici présent. J'ai encore oublié le nom du, de l'épisode. Bon, euh, le premier c'est Pilote, le deuxième c'est Inakai, le troisième I'm Batman. Non, c'était pas Balloon Man. Ah oui Balloon Man ou Balloon Boy, je sais plus, mais Balloon Man je crois. Un truc, un, truc avec ballon dedans. Voilà, le, mec ballon justement, oui. Euh. Écoutez, écoutez, donc le dernier épisode, qu'est-ce qu'il y a eu de, bah, Dernier épisode, donc on a eu Fishmoon qui s'est fait péter la gueule de son petit copain. D'ailleurs, euh, euh, je disais dans la, dans la review que euh, Lazlo, ça me disait quelque chose, parce que le petit copain s'appelait Lazlo. Mhm. Et j'ai fait des recherches depuis pourquoi ça me disait quelque chose, Lazlo. Laszlo, c'est le nom d'un méchant dans, dans, Batman. En fait, je pense que presque tous les noms qui vont nous foutre sont des noms méchants. Alors du coup, lui, c'est quoi comme méchant, Alors, j'ai oublié exactement le nom du gars, mais je vais te le retrouver dans 5 secondes. C'est Professeur Pig, voilà. Ah, quoi C'est Professeur Pig, c'est lui. Oh, c'est quoi ce nom de merde Mais bref. Ah, mais, le mais Professeur Pig, il est, il est, il est pas mal. Hein. Hmm. Euh, en gros, c'est quelqu'un qui. Euh, en, gros, c'est quelqu'un qui est défiguré. Hmm. Ah. Et qui, euh, du coup, passe son temps à vouloir améliorer les autres en leur faisant des chirurgies esthétiques atroces. Et à la fin, il leur ôte toute conscience d'eux-mêmes, ce qui hmm. fait que ça fait des, sortes de zombies pour lui. Un grand fan de Brésil, quoi. Et il est dans, il est, Arkham Knight. Mais euh, ce qui est marrant d'ailleurs dans Arkham euh, Knight, c'est pour ça que ça m'y fait penser, c'est que Professeur Pig il ne parle qu'en chantant de l'opéra. D'accord. <laughs> Du coup, bah, il est fun comme méchant. <laughs> mais est-ce que Laszlo du coup est Professeur Pig J'ai vu des théories ensuite là-dessus, mais je pense pas. Je pense pas parce que ça professeur... un clin d'œil sympathique. Euh, ouais, peut-être un clin d'œil, mais parce que, parce que professeur Pig, il est très peu connu comme méchant déjà, première mm. chose. Et deuxième chose, je vois pas vraiment à quoi il servirait dans l'histoire en fait, euh, complètement là. Encore leur croque euh, dans le dernier épisode, j'étais déçu de pas le <laughs> voir, parce que ça aurait été fun de le voir, mais là vraiment Professeur Pig, ça aurait fait un âge trop, je pense. Et voilà, justement, c'est ceux qui, justement, ce sont beaucoup de ces méchants qui avaient un côté très fun dans, leur manière d'être méchant, euh, dans leur manière, dans leur rapport avec Batman, ça, etc. Ça tuait pas grand monde, hein, C'est ça. Dans les, années d'or, ça, tuait pas grand monde. En même temps, qu'à monde tu la vois pas trop tuer grand monde. Bon, là, par contre, elle arrache des yeux à main nue. Oui, d'ailleurs. Euh, Petite transition, quoi. D'ailleurs, bah, en, remontant du coup euh, tout le machin euh, pour l'épisode 2, j'ai revu du coup cette scène-là, et je suis désolé, mais le mec, il n'arrive pas juste en disant Ah mon dieu, elle m'a griffé les yeux. Le mec s'est fait arracher les yeux. Je pense que le mm. mec, il est par terre en train de pisser le sang partout et de mourir. Et Puis au passage, non, attaquer les yeux, c'est une bonne chose. Mais de là à les arracher comme ça ou à griffer de cette façon-là, voilà, si t'as pas des vraies griffes rétractiles comme un chat, tu vois, qui, font bien un centimètre, genre t'es un petit raptor, euh, non, tu ne peux pas faire ce genre de résultat. Donc les enfants, si vous attaquez les yeux, attaquez comme ça, ou en enfonçant les doigts, mais pas en griffant. Pourquoi tu leur donnes ces conseils comme ça Mais t'es Ah, s'ils sont enlevés par des criminels comme ça, mais c'est <laughs> complètement Du coup, le reste. Euh, euh, donc s'était fait péter la gueule à petit Premier contact entre Selina Kyle et Gordon, du coup qui n'empêche de draguer tout le monde d'ailleurs. Hein. c'est ça, et au passage, là, on sent la grosse influence... Euh, Burton. Burton, oui, avec... Euh, Michel Carter, Non, chez Michel Pfeiffer euh, pour... Euh, pour moi, je ah parle ah oui, pour la Catwoman, d'accord. Catwoman, le côté ultra... c'est ça, oui, très femme. non, mais par contre, vraiment, la, métaphore filet de « je suis un chat » et on le fait jusqu'au bout, c'est ça devient lourd là. C'est ça, c'est... je sais qu'on en est au deuxième épisode et que si ça va continuer longtemps comme ça, ça va me casser les couilles, mais je suis désolé, mais c'est déjà dingue quoi. C'est genre à chaque fois qu'elle apparaît, faut que vous nous rappelez que c'est un chat. donc... Euh. C'est ça, le prochain épisode elle a un fouet, puis l'épisode suivant c'est bon, elle a son costume en cuir, euh, c'est bon, l'épisode 4 <laughs> on a déjà mis Catwoman en format. <laughs> comme les, comme les euh, merdes. Elle serait trop mignonne en fait <laughs> Arrête, elle serait trop chou Qu'est-ce qu'il y a d'autre Bruce Wayne écoute du métal. Oui. Alfred Pennyworth, il revient je crois à un moment donné pour demander à Gordon de soutenir Bruce Wayne dans ses tentatives de suicide. ça, tel un Telltale Batman, mais bon. Tel un Telltale Batman. D'ailleurs, tell euh, Telltale Batman et, Gotham reprennent énormément de points communs, j'ai l'impression, entre le côté, euh, les Wayne sont un petit peu mouillés dans des affaires bizarres, euh, enfin, en mm. tout cas, c'est ce qui a l'air d'être induit par Carmine Falconet. Mm. que Bruce Wayne est, est un dépressif total, qui écoute du métal et tout, là, Bon, il est pas aussi dépressif que ça qu'on empêche dans les tels Enfin, là, c'est ça qui me... Enfin, je veux dire, ça va me déranger très très vite parce que j'ai déjà pas aimé l'arc narratif dans les tels alors c'était pour avoir ça dans non, mais là, Là, c'est plus le gamin dans sixième sens, tu sais, je vois des gens qui sont morts. Oui, c'est tes parents. Ça. <laughs> du coup, bah, on a eu euh, deux méchants. Euh, ah, le, oui, le couple de nazis. C'est ça, la grande fan de Willy Wonka. Je suis en train de croiser les doigts pour qu'ils reviennent. <laughs> parce que c'est les personnages intéressants pour le coup. Et on a Cobblepot qui a euh, eu quelques soucis avec son kidnapping parce que personne ne veut le croire. C'est vraiment la vie de merde hein, pour Cobblepot. Après, <laughs> eh, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'il retourne le gamin pour qu'il soit avec lui parce que quand même, je voudrais dire, t'es à la place du gamin. Ta mère ne veut pas croire que tu es en kidnapping et le mec se retrouve à te menacer de t'arracher les yeux parce que ta mère n'a pas voulu croire que tu faisais pas de blague je pense qu'il y a moyen d'exploiter ça pour le retourner contre sa mère, lui faire tuer ses parents et puis euh, juste euh, rejoindre le gang quoi. Ça pourrait être le premier membre du gang, ça serait rigolo. Ça pourrait. Écoutez, bah, euh, sur ce, on va pas, on va pas tergiverser 4000 ans et on va lancer l'épisode tout de suite. Donc épisode 3, ballon, ballon, ballon machin. <laughs> One, two, three. Bon, bah, ça a pas pris longtemps hein. <laughs> de retour chez moi. Ah, ça fait du bien. <laughs> I'm standing before the home of Ronald Danzer, the man who built investors out of a reported half billion dollars in a vast Ponzi scheme. All of them. The judge, the jury, the DA. Pay them whatever it takes. I am not going to prison. Ah, notre ami au ballon. Ugh. Want a No. Judge. No. Ronald Danzer? Who are you? Ouais, mais ça pas sûr pour le soulever, ça, quand même. Mais... c'est... Non mais, vous avez trop joué là-haut, là. Hein. Vous avez trop regardé là-haut. Chut, merde, exactement. Non. Mais faites quelque chose C'est ça, on a absolument rien à foutre Ouais, non mais, non Ça marche pas comme ça, hein. Est-ce que... Non, alors... Est-ce que la physique, elle est respectée aussi dans Gotham là je... Non, parce que là, vous prenez une approche plus réaliste de Gotham. Garde le réalisme. Call the public service. what get a Danish. Mais attends, attends, mais attends, du coup, attends, le ballon de Vedo s'est éclaté, il s'est craché par terre ou ils euh, il s'est vers... Il s'est envolé vers les cieux, là. C'est ça, il a rejoint la Team Rocket. Bon, bah, ok. Jim Gordon. Oh, c'est qui T'es qui, toi Le directeur de presse dans Spider-Man. Bill Cranston Attends. C'est le père de Brian Ah <laughs> On dirait quand même le patron de presse Spider-Man, quoi. Maybe on une fois, un mec super bien. Arrêtez, sérieux quoi, mais mettez quelqu'un d'honnête, putain, juste un Pour l'instant, Edward Nigma est honnête là-dedans. Vous voyez, dans Game of Thrones, ça marchait parce qu'on avait Littlefinger, mais tout le reste essayait d'être un minimum honnête à un moment donné quoi. Ah, là, là j'ai l'impression d'avoir un Tyrion face à 5000 Littlefinger. When you finish, you can bring her to our new facility on Water Street. She's scheduled to be transferred upstate tomorrow. Yeah, it's gonna be delayed. She has information about an investigation. Wait a minute, is that one of the kids that was snatched? Another closed case? What is it about the word closed you don't understand? This is something else. Just read the letters, track the blows. Where's my pen? So why didn't Falcon really kill the Because The killer came from there. Took the man's wallet and the woman's necklace. Then shot them both. He Left the boy alive. I was up there. Plus, the killer's face was covered. Not at first. He pulled up his scarf when he walked toward them. I saw him for a second. You saw him here, in the dark. I can see him in the dark. Yeah, que Cléa. Non mais la physique, là, je pense qu'elle se fait complètement violer dans cette émission, cet épisode. Entre la nana qui voit dans le noir et, euh, <laughs> et Balloon Boy. But that does not place you here. I dumped the wallet. There. Pourquoi? Sewer, right. Find the wallet. That places you here. still have to That's bull. That's the deal. Bon après si elle s'échappe de, menottes là non ça n'a pas de sens parce que justement c'est une laquelle ne se fait jamais choper. Tu Fuck you. <laughs> non mais voilà. Non mais je, tu le sens venir qu'elle va s'échapper des menottes mais non ça n'a aucun sens. À cet âge là c'est une laquelle ne se fait jamais choper par la police. Elle peut pas ça. Take a rest. My Little Pig. Tu sais, elle donne des sons d'animaux, tous ces hommes de Well, well, well, Detectives Montoya and Allen. To what do I owe this honor? Allen va mourir avant la saison, oh, fin de saison 1, je pense. Peut-être Maybe ask if... Can we stop the dance? <laughs> He's dead, isn't he? He was killed because he told us about Pepper being framed for the Wayne murders. He's dead. But I didn't kill the little snitch. Jim Gordon pulled the trigger. Non, elle attendait que ça pour aller le faire chier encore plus. Why would Gordon want to murder Cobblepot, huh? Tu, tu bosses la police ou pas, en fait Wrong question, Gorgeous. Jim Gordon pulled the trigger, but who gave the order? Who could make a cop commit cold-blooded murder? Falcone. You know, there's a rumor going around that Falcone gave your latest boy toy a nasty beating. Mm -hmm. You wouldn't be looking for a little revenge now, would you? I just want justice for little Oswald. Ah non, dommage. Non, juste son truc. 100 Un billet de 100, c'est tout Bizarre. Mais euh, franchement, non. Ouais. Ah, écoute, tu boîte de hein. Un sandwich au thon Parce que c'est un pain pingouin J'en ai marre. Mais les tons, qu'est-ce qu'il tu te Qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait Pierre des Caraïbes. Au début, j'ai vraiment cru que le mec il allait foutre des coups de bâton comme ça. Non, là, ça arrive brutalement cette scène, ça arrive trop violemment. je ah, Sachez d'accord, un bon combat à l'épée, ça vous remigre le matin. They're gonna give you nightmares. I... I have to... Déjà des cauchemars. <laughs> I'm looking for clues. Bouge ta petite sirène. <laughs> yeah? Well, I'm not happy about it either. Oh, thanks, Gordon. Ouais, dans les deux fouilles, mais vraiment c'est des vautours ces deux-là. C'est ça, c'est... Uh, si tu veux taper sa nana, dis-lui. C'est ça. Je suis sûr qu'il sera ravi de le faire avec toi aussi. Okay, so where were you on the night of September 17th? Dans le lit de ta femme. <laughs> T'imagines un peu si c'est vrai ça Ah oui en plus je t'insulte. Non non je te jure c'est vrai j'étais dans le lit de ta femme. You're on your feet all day. You don't even have the right shoes. Eh ben tu es le mec qui a les bonnes chaussures. Bon, oh, c'est que sérieux ça. Je sais pas, euh, ils pourrait pas juste lui demander où est-ce que t'as acheté tes chaussures Mario Pepper, C'est pour faire des comédies shows sur la tragédie. Ah ça y est, tu t'en souviens maintenant <laughs> Putain, il aura fallu deux épisodes pour s'en souvenir de ça. Hein. c'est ça. Putain, mais t'imagines, tu fais des fouilles juste en dessous de l'acheter, il devrait monter de deux cadavres. <laughs> Imagine, ils vont toujours la même jetée. Bon, alors du coup, il va mourir. Euh, nines What a coincidence <laughs> Cours How exactly was one of your balloons used to kill Ronald Dancer? It was stolen by a bum of an ex-employee a month ago, Carl Smikers. We ain't talking about one of those intellectually superior types here. The other what? The other balloons. A grand a pop those things are. He stole four. Make money. Ah, et attends, c'est le. C'est ah le, oui, le, le, le, flic. le flic, quoi? Hot dog, get lost. Hot dog? I said get lost. Lieutenant Cranston? Euh... Hein C'est Non mais attends, mais tu fais pas le lien avec les ballons La menotte What the hell Who are you Ah mais il est ce gars Attache-toi au stand, attache-toi au stand, attache-toi au mec, attache-toi au stand euh, Bouge tes bras Attache-toi au mur Bah là il est pas trop à portée j'ai l'impression. Il peut se balancer hein. Ouais c'est vrai, lui. Comme quoi vous voyez comment ces plans là ont des dizaines de failles en fait.